good good خوب خوبی خیر good We have a good relationship. We have a good relationship. We have ما داریم a یک آرتیکل a برای اشاره به یک چیز good خوب relationship relationship یعنی ارتباط ارتباط بین دو نفر مثلا بین یک آقا یا خانم A good relationship یعنی یک رابطه خوب We have a good relationship ما رابطه خوبی داریم We have a good relationship We have a good relationship They are good people. They are good people. They آنها are هستند good خوب people افراد یا مردم good people یعنی افراد خوب یا مردم خوب they are good people آنها مردم خوبی هستند they are good people they are good people